Krásný, dobrý a hlavně pokud možno užitečně strávený den přeju každému, kdo se právě dívá. Zazněla znělka nové série ultrakrátkých videí z projektu K51. V těchto videích budu na základě osobní zkušenosti mluvit o tom, že není tak docela v pořádku, co tvrdí školská medicína a většina našich psychiatrů, a že je možné žít s takzvanou duševní nemocí nebo dokonce poruchou i bez léků. A to slovo léky si představte v uvozovkách. Doufám, že vás tím nějak neotrávím a i když na tomhle videu nejsem vidět, těším se na viděnou někdy příště u dalšího z téhle série, u dalšího videa z téhle série. フフフフ。